ذكر خير الدين الزركلي في كتابه شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز أيضا أنه نافس قلمه الذي أخطأ في كتابة رقم المبلغ المخصص لأحد المواطنين فبدل ما يكتب 100 ريال أصبح ألف انكتبت ألف وكانت المئة ريال في ذلك الوقت يعني تساوي الكثير فما بالكم بالألف الانتقال إلى شلهوب رحمة الله عليه وكان هو المسؤول عن الشؤون الخاصة نظر إلى المبلغ فوجده يزيد عشر أضعاف عن المعتاد فرجع شلهوب إلى الملك وأخبره بهذا الأمر له الملك القلم مو بكرا مني